Hola, ¿cómo estás? Soy Freddy Gir, venezolano, de Caracas, Venezuela. Hoy quiero hablarte del abogado Eduardo Soto, un abogado de migración honesto y serio, muy responsable. Cuando llegué a este país hace cuatro años, eh, llegué con la incertidumbre con, la cual llegamos todos los venezolanos y demás personas de otras nacionalidades. Eh, buscando un buen abogado porque me habían recomendado muchos abogados que cuando asistí a su oficina ni siquiera me atendían personalmente. Con el abogado Eduardo Soto fue diferente. Fui, llegué a su oficina, él mismo me atendió, me dio una solución a mi caso y hoy en día estoy amparado bajo la visa O, obteniendo beneficio de permiso de trabajo de un Social Security y mi caso está andando, sé que está en las mejores manos. En la oficina del doctor Eduardo Soto me han atendido excelentemente si necesitas un abogado de inmigración, busca al doctor Eduardo Soto. Él te puede ayudar y resolverá tu situación migratoria.